I was scared. I was insecure. I was full of shame. I was full of guilt. I didn't know any better. You know, uh, I saw my mother being battered and abused by my father. So in my mind, I thought that was part of the marriage. Counseling has been a big, big uh, asset. By me seeing that I was not the only one, that there were more sisters of mine in the same situation. I'm safe. Nobody can abuse me. Nobody can do or say anything, or nobody can touch me without my permission. You know, it's amazing. It's amazing. Mis hermanas, sí podemos, porque si lo pude hacer yo, lo pueden hacer ustedes también. Porque yo vengo de una familia muy disfuncional, donde mi padre le pegaba a mi madre y yo fui yo fui la víctima, una de las víctimas de esa relación. Y también, aunque me casé dos veces buscando el hombre ideal, no lo encontré, pero ahora encontré la mujer ideal y esa soy yo. Quizás en el tiempo me case, no sé, pero voy a tener que hacer un dibujo especial para, para ese hombre y arreglarlo a como yo. Tiene que adornar lo que yo tengo, no quitarme, no agolpearme. Tiene que ser respetuoso, que no fume, que no beba, para nada y este, que, tenga una vida espiritual, porque eso es muy importante para nosotros, porque somos humanos pero estamos limitados. Pero hermanas, sí se puede, sí podemos. Échenle ganas, carguen sus baterías y sigan pa'lanta, porque sí se puede. No se me dejen. Tienen una hermana aquí que las puede orientar, o si no, si no estoy cerca de ustedes, busquen a alguien que las ayude. Ya no más, hermanas, ya no más. Vamos para adelante siempre.